Thank you. 角挂眉梢，菩提下为浮生高歌，一曲多寂寥。月夜灯火阑珊，浊酒一壶，醉倒在墙角。再回眸，盼来世相邀，梦回当时年少。怕旧时相依，会肆意吵闹太喧嚣。你离开的步调不急不重刚刚好，缓缓在我心头筑起一座半世的监牢。叹人生路兜兜转转。 的笑飞过了天涯海角，挂眉梢。菩提下为浮生高歌一曲多寂寥。月夜灯火阑珊，浊酒一壶醉倒在墙角。再回眸，盼来世相邀。梦回当时年少，怕旧时相忆会肆意吵闹太喧嚣。你离开的步调不弃，不重，刚刚好。缓缓在我心头筑起一座半世的。